Oh. de Justicia afirmó que ser madres es lo que nos hace auténticamente mujeres. Es decir, ni las monjas, ni las mujeres estériles, ni las que deciden libremente no tener hijos son mujeres para el ministro.